ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೋಳಿಂಗೋಡು ಸಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಅಪರಾಧ ಕೋಲಾರದ ಬಹುತೇಕ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಲೇಔಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮಾಲೀಕರು ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯುಜಿಡಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಒಂದು ಎಕರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಲೇಔಟ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಬೇಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿ ಎಸ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಲೇಔಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಲೇಔಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಗುರುಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸೈಟ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏಳು ಜನರ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೈಟು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಸಿ ಎಸ್ ಸೈಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪೇಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಐಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಡಿದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೋವಿನಗೌಡ ಸಹಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗ ಆಯಿತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಓನರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ಖವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಅಪರಾಧ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಐಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಿದಿರಂತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ ಎಂಟು ಲೇಔಟು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಂಟು ಲೇಔಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನು ಈ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಔಟ್ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಮನೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ನು ನಾನು ನಾನು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ಜನ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಒಂದು ಫೈಲು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಫೈಲ್ ನಾನು ಹುಡುಕಿಸಿ